Bwana mmependeza. Mliambiana mpaka Briche? Eh? Hapana. Mmeambiana nyinyi? Hapana, mimi kwanza simjui. Nani amekuja? Nani amemwekea? Umjui? Ah, simjui mimi Zuena. Zuena, Sophie anasema hakujui. Sophie ndio nani? Kwa simjui Sophie. Anakalaga sana wewe. Leo nataka nitukane mbele ya kamera. Haya nitukane. Alafu unajua mimi sipendi kuongea ongea sana na watoto wadogo eh. Unajua sisi ni watu wakubwa, afu unajua Nikisema nani Wasafi, sio Wasafi kitu kingine, So mtu ameitwa Sofia, hata simjui anatokea nchi gani na ona anaelelea tu kama kaibuka toka si watu alizini, nilikuwa simjui. Unamsikia? Ana lolote kwanza, Zuwena maskini wakati mjeungana mkawa pamoja mavideo? Hatuwezi kuungana. Sikia baba, sikia. Unajua, kumbuka alani yake ya kwanza mahakamani anafungwa huyu. Huyu mahakamani anafungwa. Ma, alisema Zuena hamjui. Kumbe ananijua vizuri. Sifa zako unalea ving'ang'a. Yeah, na hela of course. Unajua unawasaidia hata bila kusaidiwa eh? Wasaidie wenzako. Unasaidia nini? Kulea. Hapana, unalewa unalalamika uwahudumii, una hela. Unalalamika kumbe? Una hela. Basi nataka vingasti kama nataka jitokeze nitawalea na ndopeka kuwasomesha bure, na kuna wengine wanaimba, of course nitawalipia ya kwenda studio. By the way nitafanya kila kitu, mimi sijari. Eh, sawa, Sophie, mara yako ya kwanza kumuona Zuena, si ndio? Yeah, ndo mara yangu ya kwanza. Okay, unajisikiaje kutana na Zuena? I say nimefurahi sana. Zuena, poa. Baraka lako rahisi kati yako wewe na, na, na Zuena naona litrend sana. Wewe ameloa. Ameloa ni tumefunga nayo mwaka. <laughs> Hapo naipongeza. Haiwezi kuwa hivyo. No, haiwezi kuwa hivyo. Tunaenda mbele. Ushakuwa mama. No, no, no, no. Roja. Roja. Ameloa hujafunga nayo mwaka, umefunga nayo mwaka. Tumefunga na ameloa mwaka mzima, miezi miwili na trend inaongelewa. Ameloa, ameloa, ameloa, ameloa. Okay, tulia, tulia, tulia. Ongea mama na upepo wangu. Zuena ametembea na upepo wangu, umenielewa? Watu wakaenda kunifananisha amefanana na Zuena. Leo naomba usogeze kamera, mimi nimefanana <laughs> na Zuena. Zuena tumefanana. Wewe unakwambia unafanana na Zuena. Wananiambia mimi nimefanana na Zuena. Zuena tumefanana. Zuena makeup hana. Mimi beautiful girl. Mama ninavutia. Niangalie tulie Zuena. Toto. Utampa hizi unajua anatia hasira unajua najiamini, nimevaa mpaka makeup, najiamini of course eh. Sio paka makeup ndo nitoke, najiamini. Yaani Alafu tuna shida ndogo ndogo. Let's go. Join let's go. Kwani wewe sio una umri yenu? Haina shida, lakini mimi kufunika. Ajalishi umri. Let's go. Kilomita zimesoma, angetulia tu, angetuacha children tutambe. Wewe una children. Ma children wako wako wamelala nyumbani kwao. Eh. Hapana, ma children wangu wa mzee, nasikia na miaka 60. Sogeza kamera. Miaka 60 niangalie zoom kamera. Ushukuru makeup. Kwanza Brian ana makeup. Mimi sina sogo. ziko wapi? Sina sogo. Wewe kamera chukua hapa. Hatani mambo yenu ya kiwapo. Zoela. Unajiamini dunia tunajiamini. Afu wewe unaona Uturuki. Unanijua? Shapu ya Uturuki. Shapu ya Uturuki. Msaada. Toka mkoa msaada na nani wewe unaye msanii gani? Anaomba msaada hadi amechora na tatu. Tulia. Shida ndogo ya mwanangu. Siwezi, siwezi, Ameharibu nini kwa Harmonize? Anajua amekanyaga vipi? <laughs> Amekanyaga. mjini usiishi huko. Yaani tunaenda taratibu. Tauni. Tunaenda yaani taratibu. Tunaenda taratibu, ehe. Wewe una akili gani? Asante. Wewe nani si ume umelowekwa. Ishi kwa akili mjini. Mimi nimeloa muda wote ninalowa. Wewe ushakuwa chini na kupeleke juu. Mimi ni children. Wane kilomita zimeshakimbia. Tulia, tulia, dili na machildren. Dili na ah, machildren ndio maana wale watu. Hata wewe unaongea ongea hapa. Ongea hapa. Unajua afu <laughs> akashangaa mvunjaje huyu? Ah, nivunje. Nivunje. Basi hapa nivunje, nivunje, nivunje, nivunje, nivunje. Toka leo msanii mkubwa uh, labda Lese Harmonize, wataka wote nyie mtoke kwenye video video moja, mtatokea pambe sana. Kwanza bonge litakuwa la video eh, yani sisi kwanza, ukituacha ukiachana na vyote mbwembwe zote za mjini nini, vurugu fujo Zuena mkali, acha nimpe sifa zake. Zuena piskali, sisi kwanza ni wanyeki, sababu waambie kwamba sisi ni kama wangu nguka nile tambo tambo mtoro wewe. Sisi tulikuwa kwa kumbwani hapa bwana. Ha? Ni Dar es Salaam hii. Yeah. Ila lakini nyewe wanyakiusa ni weusi, nyewe, vipi nyie? Maji mengi tunakunywa ah, mjini, joto tunajifungia ndani, tuko tunatakata. Waambie sio tuko da, afu tuna hela lakini, lakini, Aisha kusema yeye anapitisha kidogo ili rangi labda yeye anapaka ah, wewe unanisingizia, kusingizia muoneshe mkono. Una sugu? Sina sugu. Hivi kumbe kuna watu hapo wana video wana kamera, ila mimi kifupi situmii nini, wanaita mkorogo, yani maji tu, nakula vizuri, kulala kwa wakati ya na kingine si nilitoka Uturuki juzi, nilitaka kwenda kufanya saja, ingawa mimi na, na matako, lakini nimeambiwa nirudi baada ya mwaka mmoja, nirudi tena, ila nitarudi na ndoto ya kufanya saja. Ah, eh, ameuliza saja kaambiwa milioni 20 ana, kaambiwa arudi kwenda atafute hela. Kwa hiyo nitarudi tena Uturuki, by ambayo ndio kufanya saja ya midomo, ataniokotana mimi Mtamlipia. Sasa hivi ni official hairstyle yenu hii ya kuweka bleach kichwani, si ndio? eh? Yeah. Na sura na kwako ina ni official sasa hivi. Yeah, official. Najua kutengeneza kitu kama hichi ni gharama sana, so mtu wa kawaida kawaida hawezi kutengeneza kitu kama hichi kwa kuwa ni gharama, alafu unakuwa tunuki vichwa. Tuko smart sana, tunajielewa pia, maana tuna focus na mambo ya kutafuta hela. Kwa na maswali kwa kama wigi ni tunajiamini, of course. Yeah. sasa hivi wewe msanii akitaka kutokea kwenye video yake unamchaji shilingi ngapi? tutakaa chini tuongee naye tupatane, maana ma, maisha hayafanani na wasanii pia hawafanani viwango na viwango, kitu na uwezo wake. Kwa tutakaa tuelewane, tufanya kazi fresh unyamba. Pia mimi mwenyewe naimba suni, tutatoa ngoma yangu moja kali sana. Nataka mtoto apoe, mtoto apoe, mtoto mzuri. Hiyo ngoma yako ya kwenye ngoma yangu. Uko tayari kutoka kwenye video ya Zuena? Yeah, kwenda nilipe milioni 30 kama anayo, nitatokea kwenye ngoma yake kama ataweza kunilipa milioni 30 nitatokea kwenye ngoma yake. Unambania tena Mnyakyusa mwenzako? Ah, sasa Mnyakyusa wa mjini lazima Yes, ana hela. Kwa hiyo nilipe. Meneja yake yuko Marekani, alishakwambia? Ah, ameniambia. Ameniambia. Lakini yeah. Zuena ana hela. Unasikia? Mimi nitamlipa milioni 40. Pia mimi niko na kampuni yangu inaitwa Bollywood iko Marekani, so mimi niko nafanya movie. Kwa nimepanga kumlipa hela tu nzuri, mtoto mzuri nimpeleke mjini. Najua sisi tu tunasaidiana. Kwa hiyo So kuna watu wanipigia wengi sana, kuna msanii anatoka Kongo pia ni msanii ambaye anafanya naye kazi, nitamnamsupport yani. Wengi wengine wako Kenya, si tunafanya kazi moja Kenya hapo, tunashuti nini, ni nyimbo video. So kuna mambo mengi mazuri, tulieni hapo hapo, msiondoke kwenye TV zenu, gandeni hapo hapo, afu msubscribe na kucomment ya hivyo kama hivyo. Kwa hiyo tunakuja kwa kasi ya 4G, hatujalogwa hatujarogwa. Wewe wenye kiusa hawezi kulogwa, haturogi ovyo, haturogi ndege wenye kiusa mgonile tuwaganie fijo. So tuko na tunaona kama vitu kama hivi sio kawaida. Yeah. Tumepoa fulani hivi nini. Sema sema lakini lakini Zuena ana hela, anamiliki pacho matatu. Yeah, kawaida tu vitu vidogo sana hivi kwangu. Una shilingi ngapi? Hii niliagiza toka Europe milioni 30 ya unajua mimi kutoa bei sasa, sijui kwani una yaani sijui kwa nini yani, niliagiza Europe by the way, so yeah of course hivyo yani, siwezi kuongelea sana, au unasemaje bwana? Sasa hivi ninaongelea, nitakuwa mimi mwanasheria wako, kila kitu chako nitakuwa nakizungumzia mimi. Kwa hiyo interview yoyote usiongee, mimi nitakuwa namaliza. Don't worry mama, so nimekukabidhi kila kitu, kila kitu. Sisi don't worry nani? Ah, achana na hivyo vitu potezea eh, potezea niga sasa ni vitu kama hivyo, sisi tunashukuru sana kuwa na watu kama nyinyi, watu wakubwa, tunafanya vitu, mnatusapoti. Unajua watu kama nyinyi waandishi wa habari ni watu ambao mnatusapoti sana sisi, so tunawapenda sana tushike sana mkono, Mungu awabariki sana. Kema Story tuko media nyingi tofauti yeah. Ikitokea mkapewa jukumu moja kubwa na Watanzania kuwakutanisha Harmonize na Diamond, mnaweza kufanya hiyo kazi? Tunaweza. Hawana shida wale watu wako vizuri. Kujibu swali unaulizwa, unaweza kuwakutanisha? Tunaweza. Yeah, tunaweza. Sisi kazi nyepesi. Kwanza tunasikilizwa sana. na kwanza wewe unasikilizwa sana na Diamond. Dunia mimi naisikiliza. Nashukuru eh. mimi hiyo kazi nikipata fursa kama hiyo, mi naweza kufanya na natamani yeah. E, natamani awe Diamond awe na huyo nani Harmonize, niwe na Zuwena, niwe na mimi. <laughs> Mbona hivyo wewe? Mbona kama Chibela? Sasa nashukuru sana. Hamna, lazima uongee na wananchi wakusikilize, maana alikuona kama wewe na mimi tuna mabifu. Sisi tuna bifu, hatujawahi. Ila wewe unanikandiaga sana kidogo, anakukandia kidogo ili akukumbuke. Walikusahau ulimwengu wa Tanzania. Hawezi kunisahau. Ah, wewe walikusahau. kwa umemrudisha mjini huyu. Mjini huyu. Wewe, wewe umenirudisha mjini mimi. Anaitwa nani? Msema. Sofia Amelo. Sofia, nimekusha mimi mjini. Karudi mjini kwa ajili yangu. Nilipofika ameniomba namba. Hello Sofia, namba ah. namba 2. Tulia. Yuki pima Ah, no. Yeah. Oh, no. Nikamwonea huruma, usijali vitu vidogo, unajua kwamba anaongea, tulia, anaongea na star mkubwa. Wewe ndani ya miezi mpaka tunafunga tunafunga hata maiki zako hapa. Nyimbo ya Zuena inatoka mwezi wa ngapi? Kama na akili timamu unakumbuka, mwezi wa kwanza au mwezi wa ngapi? Mwezi wa kwanza. Zuena sasa hivi kwenye nafasi ya ngapi? ya kwanza yeah. na hawezi kushuka yeah. Alafu wewe ushukuru Mungu, mimi naishi duniani na kusapoti sana, unasikia? Makope amekuweka misaluni, ulikuwa una tayari kuja hapa leo, nimekuleta hapa. Niheshimu mimi dada yako, ila tuache mkaenjoy bwana, wote tukaenjoy, wasiwache wamwache Zuena, wamwache Sofia Mele, ndio ma video vixen wanao trend hapa mjini, na ma video vixen wenye hela zuri. alafu ni kabila eh, moja, kabila moja, wengine wote wanapita ni Achana nao, tunaela tunaela